අයිබෝවන් වාසනාවන් හැමෝටම අද දවසෙත් අපේ ශායෆම් කැමර ඇසට අපි හැමෝම දන්න ආදරය කරන චරිතයක් අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණ අමුතුවෙන් කියන දෙයන්න හැමෝ දන්නව මේ රුව දකින්නකොටම හැමෝගම ආදරය ආකර්ශණය අනිවාර්ම ලැබෙනවා මේ කැමර ඇස දැන් කෙලින්ම තියෙන්නේ මේ පැත්තේ නිරෝෂා විරාජනය ආදරණය ගාන ශිල්පිනිය අයිබෝවන් කියල පිළිගන්න අපේ මේ සුන්දර කතාබහට අයිබෝවන් ඉතින් ශායෆම් සමගින් මේ ගොඩ දවසකින් අපිට මේ විදිර කතාබහ කරන්න හම්බ වෙන්නේ ඕ ඇත්තටම දැන් මේ කාලෙත් එක්ක ඇතර මෙහෙම කොහෙවත් යැවෙන්නෙත් නෑනෙ ලිලාන් එනිසා මේ වගේ ගොඩ කාලිකින් තමයි අපිට මේ හම්බුණේ නැත්තන් උගලගේ මොකර යනවසිටිකට හරි අපේ වෙනවානේ අනිවාරෙන් මට මතක අපේ ශායප මැනවසරට විශ් කරල වීඩියෝ කලිප්ෙකුත් වෙල තිබුණ ඉතින් ඒකත් අපි අනිවාර්ම මේ වෙලා මතක් කරන්න ඕනේ ඒ තරම ශාට බොහොම ලිංගතු ආදරණය ගායන ශිල්පිනිය දැන්ර කිවන මේ දවසල කොහවත් යන්න විදිියන්න දුරගමන යන්න විදිියන්න ඒ දුරගමන යන වචන හුනත් එක මට පොඩි පොඩ ඇතට ගිය ඔයාගේ පොඩි කතාබහ සුන්දර කතාබහයවාගේ මතක ගබඩාවි තියෙන එක පිට පිටුවක්ම පෙරලන්න <laughs> කියලා දන්නේ කොහැරි දුර ගමන් යනකොට හරියට කඩචෝරු කන්න හොයනලු මේ කඩින් කාලත් ඒත් බඩ්ඩිය පිරෙන් ඇතුළු ඊල්ලන් කඩින් කැවත් ඒත් බණ්ඩිය පිරෙන් ඇතුළු ඒ තරමටම කඩචෝරු කන්න ආසගෙනත නිර්ෂා විරාජනය කියන් ඇත්තද කඩචෝරු නෙමේ ඇතර එකට කඩචෝරු කනවා කියලට දේවල් නෙමේ අර මං හරි ආස යර පොඩි කඩවල් වල නවත්තලා මොන හරි කන්න තේ එකක් බොන්න. ඉතින් මගෙත් එක යන හැමෝම දන්නවා ඒක. <clears throat> එතකොට ඉතින් ඔය ඔය ආප්ප වගේ දේවල් ගිහිල්ලා ඉතින් ඉඳගෙන අර පාර අයින ඉඳගෙන රොටි, ප්ලේන් ටී වගේ දේවල් ඉතින් දැන් නම් හැබැයි මං හිතන්නේ ඒව කාපු කාලෙකුත් මතක නෑ. මොකද දැන් ඒව කන්න පුළුවන් කාලෙකුත් නෙමෙයිනේ. හැබැයි ඉතින් මං හිතනවා මේ එහෙම නැතුව ආපහු අර ඒකෙන් අපි කොච්චර අපේ ජීවිතයේ අපිට ගොඩා දේවල් ලැබුණත් කාලයක්ත් එක්ක අපිට අපි තාමර ඉන්න අර ඒ සරල ජීවිතෙත් එක් අපි ආදරය කරන්න එතනට ඉතින් මම හිතනවා මේ මාව දන්න දැන් මාව ඇසුරු කරන ගොඩ දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ওই වගේ තැන්වලින් කන කෙනෙක් නෙමෙයි එහෙම එහෙම කියලා. නමුත් මං ආස මෙහෙම තමයි ඉස්කෝලේ යන කාලේ වගේ කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඔක්කොම සල්ලි දාලා දැන් ඉතින් එහෙම ඔක්කොම සල්ලි දාන්න ඕනේ නමුත් එහෙම කාලා තිබ්බනේ අපිට රොටි කඩේකින් රොටියක් කන්න අර ඒගොල්ලෝ හදන ලුණු මිරිසත් එක්ක එහෙම ප්ලේන්ටිය බොන්න අර මොකද්ද පොල්ලතු හෙම දාලනේ පලේන්ටි හදනිදර ඒ පලේන්ටික පොඩි පොල්ලතු පිච්චනා පොඩි ගඳක් තියෙනට ඒක සුවඳක් තියෙනවා ඒ සුවඳ ඒ ඔක්කොමත එක අමුතු එකක් එක ආසද නැද්ද කියනකන එක අමුතුයි තේ හෙම ඉතින් තාම ආසයි දැන් කරන්න දිහන විදියක් නෑ ඔය වටින් පිටින් කියන්නේ ඇත්තර මේ පොළොවේ සැබෑවටම පයගහල ජීවත්වෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය මිනිසුත් එක්කත් අනිවාර්ම ආදරය බෙදා ගන්නවා කියන එක ඉතින් මේ ගීතවල තියෙන රස අපිට කවදවත් අමත කරන බෑ මේ ගීහට අපේ හදවතේ තදින්ම ලැගුම් ගෙන තින මේ කෑම ගැන කිව නිසමට කෑමත් එකම ප්‍රශ්න දැන් හැදෙනවන මාර වැඩ <laughs> ඉන්දියාවට කියලා මතක දිගෙන ගන්න කාලේ සති දෙකක් කන්නතු හිටිය කොත්තමල්ලි මක්කර ප්‍රශ්නයන් නිසා සති දෙකක් නෙමේ ඇත්තට ඩිලන් මහිතන මාසයක් විතර කන්න කන්න බැඩු දරුව හිටිය ඒක මොකද මම හිටපු මගේ හොස්ටල් එකේ ඒක තනිකරම වෙජිටේරියන් කියැනේ මස් මාංශව කන්නේ නැහැ අපිට දෙයක් ලැබෙනවන කිරි විතරයි බොනපල අපිට බිත්තරයක්කත් කන්න බෑ අපිට එතන හදාගන්න බෑපට එලියෙන් කාලා එන්න පුළුවන් හැබැ ඇතුට හදාගන්න දෙන්න නෑ. ඉතිං මම කොත්තමල්ලිකොලට ම පොඩිකල් ම ස්කොලින් අවට්ච ගමම වගෙනගේ ඉතින් අපේ එතකොට ලංකාවර කොත්තමල්ලි කොල කියන එක මිනිසුහෙම දැනගෙන හිටප දෙයන්නෙමේ. දැන්න මේ මිනිසු කොත්තමල්ලි කොල පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් ඉතින් එහෙම ගිය වෙලාවේ මට දැන් අම්මම හස්ටල එක දාලා ගියාමිට අපිට හැමදාම උදේට තියෙන එක්ක ඉට්ලි දෙකයි තෝ එහෙම නැතන් තෝසය දෙකයි ඒවයි තනිකට ඒවයි අර ඒගොල්ලොන්ගේ මොක කරි හොද්දා එක්ක චට්නිය එකක් මනහරි ඒ හැම එකටම ගොල කොත්ත මල්ලි කොළ දානවා මම පලවෙනි දවස් දෙකේ කන්නේ අර තෝසය එක විතරයි ඉට්ලි එක විතර අර කන්න බෑ එක කාපු ගම මට අනිත් පැත්තට ගිහලා මම වමනේ කරන්න වගේ ෆීලිං එකක් මට කෙලින්ම ගොයම් මැසි ගඳමයි එන්නේ ඒකේ ළඟට ගන්න බෑ නහය ළඟට ගන්න ගන්න බෑ කොහොම හරි උයන එක්කෙනා දැනගත්තා මම කන්නේ නෑ මම ගිහලා විසි කරනවා කියලා. පස්සේ මනුස්සයට දුක හිතෙන්නේ නැති. එහෙම ගියොත් කන්න දෙයක් නැහැනේ අපිට සල්ලිත් නැහැනේ එළියට ගිහිල්ලා කන්නේ. එහෙම ලොකුවට අම්මල පොකට් මනි එවන්න තරම් අපිට එහෙම පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නෑ. ඔය එතකොට වයස කීය වගේද එතකොට? 19ක් 18ක් 18ක් විතර. ඉතින් කොහොම හරි ඉටසේ අරයා කරන කොත්තමලි කොල එකකු සාමාන කෑමට දාන අන්තිමට එකන උය ලොක්කුම ඉවර කළ බාන්න කිට්ටුව තමයි දාන්න එමනත බෑ ලිප හොෆ් කරල තමයි දාන්නේ ඒක ගුණේ මැරෙනවා කියලා ඉතින් ඊට කලින් එකොලො හැම්වෙලේම මේ පොඩි දීසියකට මට ඒ හදන සාම්බාරුව හරි චට්නියක හරි මොක්හරෙකුල් පරිප්පු හරි මොනහරි එකක් අයින් කරල තමයි ඉරසිති ප්‍රශ්නයක් වන්න හැබැ ඊට පස දැන් ඒක සාමාන්‍ය ඕන කෑමකට දැහලමට කන්න පුළ එක පුරුදුන කාලෙත් එක්කම ඒ පුරුද්ධ කොච්චරද කියනවනම් කොත්ත මර නිසා මල්ලිත් බයවුණනේ ගෙදරන මලිලා දවසත් දැවහෙම ලොක්ඩවන් කාලේ දැ මේ ළඟදි වෙච්ච සිද්ධියන්න මෙයි දැම්මික දැ සෑහන් කාලයක් ඉඳ අපි ලොක්ඩවන් වෙනවට දැම් එක කාලයක් තිබෙන අය කොහේවත් යන්ඩ කියල හිතන්නවත් බැරි කාලෙකුත් තිබ්බන එලවලු කඩයක්වත් නැහැ ගන්න පලවෙනි ලොක්ඩවන් එක ඉතින් ගෙදර දැන් බුරියානි එකක් හදන්න දැන් ලෑස්ති කරලා මමයි මල්ලිලා දෙන්නයි අපි කට්ටියම ඉති බුරියානි එකට ඇත්තටම කොත්තමල්ලි කොළ දැම්මොත් තමයි ඒ රියල් බුරියානි කියන ෆීලිං එක එන්නේ. ඉතින් කොත්තමල්ලි කොළ නෑ. <laughs> දැන් සුපර් මාකට් වලත් නෑනේ. කොහෙවත් නෑ. එක දවසක් සුපමාකට අරිනවයි කොහමරි එක දවසකට වගේ අරි ඇරිය මම අපේ මල්ලලා දෙන්න වැඩිය කොහෙන් හරි කමන්නේ කොත්තමල්ලි කොල්ල හොයන් එන්න කියලා කොමනම කොල්ල හතරකට විතර ගිහිල්ලා නැහැ ඊට පස්සේ දැන් මල්ලිලා කිව්ව මල්ලිලා දැන් කතා වෙනවලු කොහෙන් හරි හොයාගෙන යන් හදිසියේ පොලිසියෙන් නැවතුනොත් අර බෝඩර් ක්‍රොස් කරන්නත් බැරි ප්‍රශ්න බෝඩර් ක්‍රොස් කරලා හරි ගිහලා හොයාගෙනම නැති වුණොත් මොකද ගෙදර ගිහලා ඉවරයි. පොලිසිර වෙන හොඳයි. ඒක ඊට වඩා හොඳ පොලිසිරලා හොයන එක කියලා. ඒ කියන්නේ මම දැන් බලන් මට දැන් දෙයක් හිතුනොත් උයන්න ඕනි කියලා මට ඒක උයන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොකක් හරි දාන දේවල් ඒවත් මට හරියටම ඕන කෙනෙක් මට කියන්නේ මේ තියෙන එකෙන් උයන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් <laughs> උයන්න පුළුවන් හොඳටම උයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මං අර පුරුදු වෙලා තියෙන විදිහ අපේ අම්මටත් හොඳට උයන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් අපේ ගෙවල් වල ඉතින් එහෙම අර හොඳට උයලා අපි දන්නවා දැන් ඒ දේ නැති වුණොත් ඒ කෑම එකේ රස කෙසේ වෙතත් ඒ එන අර සුවඳ ඒ අර ඒ අපි කන්නේ මේ කෑම තමයි කියන හැඟීම නෑනේ. ඉතින් එහෙම ඒක නිසා තමයි කොත් මල්ලි කොමල් කොහෙන් හරි හොයාගෙන ආව කොත්තමල්ලිකොල කොහෙන් හෙව්වද දන්නේ කොහමරි <laughs> පැය ගාණක් ගියා. ඒ කියන්නේ දැන් උදේ ගිහිල්ලා මං හිතන හවස හවස දෙකට තුනට විතර තමයි ආවේ කොත්තමල්ලිකොල හොයාගෙන. ඒතර මල්ලි බයයිද? බය නෙමෙයි. <laughs> ඇයි දන්නු මං කියවනවා ඊට පස්සේ ඉතින් ඕක හොයාගන්න බැරි දේව කිය කිය කියවනවා කියවනවා කියන වචනෙත් එක්ක තව ප්‍රශ්නයක් මර නිර්මාණය වෙනවා. මේ ඔය ඔක්කොම ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ අක්ක දෙන උතරත් එක්කම තමයි. මේ ඔය ඇත්තටම සතුන්ට හරි ආදරේනේ. ඔයා ගාව තියෙනවා ඕනම ඕනම බල්ලෙක් ඕනම දඩෝරියෙක් වගේ පැත්තර හරෝගන්න පුළුව අමුතු මන්තරයක් චුට්ටක් කරල පෙන්න්න ඒ කරල වෙන්නන්න ටිකට සටිකට නෑ නෑ ඒක මන් දන්නේ ඒකට බල්ලෝ හරික්මට ආකර්ෂණය වෙනවා බලුගත තියෙනත් දන්න පව් <laughs> එමන ඒකන්නේ මං හරිම ආදරණ සත්තුන්ට හරිම ආදරය මම මොනම සතෙක්ට කැන බල්ලෙක් කියලනෙ මම ඕනම සතෙක්ටම කවදාවත් අහිංසාවක් කරන්න මං කැමති නෑ සතෙක්ට හිංසාවක් කරන්න මට කවුරු හරි ගහනවදයක්කොත් මට දුක හිතන කෙනෙ මම හදිසිහර අපේ ගෙදරන්න එක්කෙනෙක්ට ගැහුවත් මට සෑහන්ඩ වෙලාවක් යන හිත හදාගන්න ගැහුවනේ ගැහුවනේ කියලා ලොකුවට ගහලනම නිකන් අතින් හරි ගැහුවොත්තෙම මොකක් හරි අරයාගේ කෑම එක මෙයා කණ්ඩ හදලා හරි මොන හරි එහෙම වගේ නිකං පොඩි දඩුවන් මන්දන්නේ මොනම තැනකට ගියත් මොනම තැනකට ගියත් මම ඒ බල්ලට කතා කරපු ගමන් එනවා ඕන බල්ල ඕනම බල්ලක් කෙනවා ඒ චුට්ටක් කරල බෑ <laughs> මොනෝද කියන්නේ බල්ල නෑති මට ඒ වෙලා විදි බල්ලව දැක්කමනිති ඒක හිතෙන්නේ ඒකති අහන්ඉන්න බෑන මංගති නිකං කටන හැම වචන වානේ මංම නිකම එ්ඥකු මගේ ඔම මගේ පාන්නගේ දියන්නේ කියලා රේම කිවකම ගෙනවා <laughs> මං හිතන්නේ මේ හරිම සුන්දර කතා බහක් මහිත මීට කලි මේ කිසි දෙයක් කවරුත් දැනගෙන හිටියන අන්න එක තමයි කියන්නේ ශායෆම් කැමර ඇස අපි හැමදාමත් දන්න අයගේ නොදන්න දේවල් ගැන සවාගෙන යනවා ඉතින් දැ මේ දවස්සල මේ කොරන ප්‍රශ්න තියෙන අපි හැමෝන පනිවිඩියක් දෙන්නම ඕන මොහොත අපි කැමතිවාගේ හඩින් ඒ පනිවිඩිය <clears throat> අරගෙන යන්න ඇතට මහිතන මේ වෙනකොට මුළු ලංකාව මිනිසු බයින් ඉන්න ජීවත්වෙන්නේ අපි වනත් ඇතරප අපි හැමදේම හරිම කල්පනාවෙන් කරන්න වෙලා තියෙන මොකද ඇහැට පේන්නේ නැති දෙයක් නිසා අනිත් දැන් අහන අහන තැන අපිට රෝගියෙක් ඉන්නවා කියලා ආරංචි වෙනවා අපිට ස්පිරිතාලයක් නැහැ රෝහලක් නැහැ ගිහිල්ලා රෝගියෙක් අමාරු වුණොත් ගිහිල්ලා දාන්න කියන්නේ හැම තැනම අපි පීඩනයකට පත් වෙලා තියෙන මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක මම හිතනවා පරිසං වෙන්න කියනක තමයි කියන්න තියෙන එක හැම පුන පුනා පුන පුන හැම තැනම මාධ්‍ය හරහා දකින නොදකින හැම තැනම තියෙන්නේ පරිසං වෙන්න කියලා මන්නම් ඉතින් කියන්නේ කොච්චර පරිසංගනත අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති දෙයක් එක්කනේ අපි මේ ගනුදෙනුව කරන්නේ මිනිස්සු එදිනෙදා වැඩ කරගන්න ඕනේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්න ඕනේ මිනිස්සු රස්සාවල් කරන්න ඕනේ මිනිස්සු කීයක් හරි හම්බ කරන්න ඕනේ දරු පවුල රකින්න ඕනේ ඉතින් මේ මේ සියලු දේවල් එක්ක මේ මේ සියලු දේවල් එක්ක මිනිස්සු මේ ගැටමින් මේ වසංගතයෙන් පරිසං වෙනවා කියන වෙනම කතන්දරයක්. ඒක හරිම අමාරු දෙයක්. හැබැයි පරිසං වෙන්න. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අපේ ශායෆම් අපි පුංචි ආරාධනාවක් කරේ ඒ ආරාධනාව බාරගත ශායෆම් ගැන ඔයාට ඔයාට දැනෙන අදහස් අපි කැමතියි දැනගන්න. ශායෆම් ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් හැරෙනම හිතන ගොඩක් දෙනෙක් ආදරය කරන ගොඩක් දෙනෙක් අහන නාලිකාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දිනෙන් දෙන එක දියුණු වෙනවා. දිනෙන් දෙන ප්‍රේක්ෂ අසන්නාගේ කනට රේඩියෝ නාලිකාව යනවා. ඉතිං හොඳ නිර්මාණ හොඳ ගීත රසවින්දනින් උසස් ගීත ඉතිං වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රචාරය කරන්න ඒ වගේම හොඳ දේවල් හොඳ සමාජයට හොඳ දේවල් සමාජගත කරන්න ශක්තිය දහිරිය ලැබෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එමනම් සුබවතනවා කාර්ය බහුල මොහොතක අපි අපේ මේ කැමර ඇසට අසු කරගත්තේ නිරෝෂා විරාජිනී ආදරණීය ගාන ශිල්පිනිය ප්‍රවීණ ගාන ශිල්පිනිය. අපි ආදරෙයි මේ ගීත වලට ආදරෙයි මේ ආදරණීය ගී හඬට ආදරෙයි මේ ආදරණීය සිතුවිලි වල මේ ආදරණීය වදන් වලට මේ අවවාද මේ හැම දෙයකටම අපි හරි ආදරෙයි. එමනම් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. බොහොම ස්තුතියි.